Mm-hmm. Де? Тупа. О! А то ви переживали, що вони все время сидять в танках. Покриті, вузі провірили, все. Вольний вигул. Эти дві сестри на вольному вигулі покриті, ми знаємо, убіждені, все. І ті он їхні теж дві сестрички, тим раніше пропоров. Та у них вже брюха у го які. Хороші, високі, длинні. Отлічні. Дай Бог, щоб і пироматки були такі хороші. Це барашка, у неї шерсть, як у барашки. Закручена кубишками. А то вредина, вона кричить завжди. А це барашка. Да, барашка. А зачем кусати барашку? Не треба. Вони необичні все одно якісь, ну, не такі, як мої там Петрен, Бюро. Якісь, ну взагалі другі твої. Ну так, да, це вже видно живот, так? Да? хай той маленький видно. Це ж та крайня у нас покрыта барашка, да. Последняя. Ну да. Ну последня не крайняя. Вот так. дивіться про тіом, які вони будуть. Все, що касається підкидів. Трошки наш дожитів набрало. Ну, ростуть усі хорошо. Біжи, біжи, біжи. Біжи. А чого ти кричиш? Що таке? Що случилось? Для кого? Біжи до мами. Усі 10 штук живі, здорові. Ну, все отлично. І хорошо їдять предстарт. Я їм поставив бункер на кормушечку. Їдять хорошо. Предстарт. П'ють водичку. Єдине, що сто лет кое-які ходять туди під стінки, вверх, а не сюди до води. Це що погано. Бувають такі виводки. Ну іменно не всі, а половина ходить туди під стінку. На другий день ми обмивали стейками і шашликом опороз. Опорос був дуже странний. В якому смислі странний? Ми прийшли, три поросятка бігали біля неї. Ну, думаємо, поросили три поросятки. А жінка потім світ був виключений, і жена потім ходить по сараю, каже, чи криси якісь по сараю бігають. А воно поросята, коротше, порозбігалися. Вона сама поросилася, е, поросилася 10 штук. Один вийшов неживий. Три з неї були, а ті всі бігали. Поэтому пособирали, хто де бігав, попідкладував, та й все. А пройшов опору. Думали три, а воно, виходить, живих дев'ять. Це вже їм третій день. Так що всі живі, здорові, хороші. Всі живі, здорові, як родичі гарбузові. Бачите, ось. Живий, здоровий свинка, як родичка гарбузова. Воно чим хорошо е, насчет такого пороса. Вона сама їх виплюнула, у нас немає такого, там прям делаємо всього щось із категорії невозможно. Тим більше сарай теплый. Сарай у нас 22. Якщо закриті дві витяжки, одна тільки відкрита, 23 градуси стоїть в сараї жари. Вчора ми відкрили, бо тут задихнутися можна, жарища, духотіще. Ми вчора відкрили другу витяжку то сейчас 19 держится. Морозы постоянно, 5, 6, 10 постоянно. В сараї теплота і без їдін ну, взагалі немає. Ні отопителя, ні буржуйки, не наганяємо, не гріємо, нічого. Само по собі поміщення тепле і вони дихають, і за цього в сараї жарище хорошо. Коротше, так пройшов у нас тікає дман. А так пройшов у нас опорос. Так же, оця, що кричить, вона вже помічена красним маркером із Андрія. Будемо її вбирати на м'ясо. Чому? Тому що немає вдома м'яса. Ні м'ясо, ні сало, нічого не жарить, не їсти, тому уберемо її собі на м'ясо. І вона така кипішна. І також наші мастери. Макстер Петрен. Поїдеш у Київ скоро. Ой, давай. Наші макстери теж Тоже вже осмелюють, бігають тут уже по клітці, то сиділи під лампою, а зараз вже сіли, да? А? Все. Ну, от такі макстерята. Макстер Петрен. вони сидять, гасяться, вона їх зале їсти, поїла і опять туди в гасілочку. А ці постійно б'ються, постійно б'ються. О, що їм погано живе? Подкидиш. Вони як рідні діти вже стали тут. Та Бізяна вже і забула, що вони її підкинуть. Всіх 10 штук, да, 10 штук вона витягнула нормально. Ті живенькі, здоровенькі, тригають, скакають, як коники стрибуть А що треба нормальному хазяїну? Ну, щоб поголов'я було, живе, здорове і все добре. А, а, а, а, а, а, а. Вони ще й ручні. Давайте так. Це внук каштана. І он внук каштана. Ну і, і внучка каштана Брошкина. Морди в них навіть другі. Оця ось одна така сама маленька, ну я думаю підтягне. Вона просто на крайньому соску сидить біля задніх ног. Ну сейчас предстарт почали їсти, я думаю, вони сейчас днів за 10 піднаберуть. Їдять предстартик хорошо. Он пішов їсти. То проголодався, пішов, піднакинувся предстарта і молоко не треба. Так? Ось так. переганяйте. І оцю свиноматку екстра. Е, будемо їх уже заганяти у вольний вигул, ждати опороса. Вчора робили УЗІ той свиноматки і УЗІшку зробили цієї свиноматки, що я думав, вона, мабуть, маловероятна. Ні, показала положительний результат, дітвора в неї є у барашки і у вредний. Вредіна чи вредна, ну саме вредна ота. Так що всі 4 ефки провірені на УЗІшки, всі 4 Ф поросні. Поросні одну я покрив мастером іскусственно, а трьох других покриті дюрком. І насчет поросят, друзі, насчет поросят. поросят в продажі нема. Виводок е, канторши заказаний ще за два місяці, якщо я не ошибаюсь, вперед. Поэтому хто там пишуть мені, один парень пише за крячка від канторши, не вийде, тому що і так поросят мало, а чоловік заказував мінімум 10 штук від канторши. Поэтому мені ще прийдеться макстером, е, от тим, що покрита макстером докидувати. Надійди, мамка продала. Поэтому отак. Поросят в продажі нема. Будуть опороси в марті, в апрелі, тоді, е, як будуть опороси, як будуть поросята, тоді я скажу, що продаю і кому треба купити. А так зарані, ну що зарані балакать, ми ще і вони тільки покриті. І... Бо все одно дзвонять, як би не було, запишіть мене. Ну не треба так робити, тому що ну, зачем записувати. Хай будуть поросята. Я щось ще із ефо поставлю собі, якийсь виводок на корм, може більше. А ті продам. Вас ж багато, а що поросят не так уж і багато. Ага, кормить, так? Да? 35 днів. Ну, будемо наблюдати, скільки, ну, який буде вес. Щоб такий вес був хоча б 9, 10, 12 кг, тоді позабираємо. Брошкіну відкинули, тут вона біга недовольна. Видать, не втовпиться, не втовпиться. Тут кое-які індивідуми вже сидять, діжурять біля неї, поки вона ляже, щоб первими. Ну а так же схватав цим сосків, просто щоб всі на верхні лізуть, а нижні ж свободні. Їх 10, а в неї 14 чи 13. Хватає жуци. Ну вони самі, бачите, вона сама їх викормить, що так в житті, то мені писали, що сосочки не відкормиш. Та ну це нереально, вони ж не будуть нормальні крепкі поросята, бутилочки. Це до такого от кормлення, естественно, як їх корма свиномарка, корма поросят. Да, будуть нормальні поросята. А то сосочки, бутилочки, тут все не те. Воно не буде. Ці стартануть нормально, і вже при старт їдять, і на старт їх перевести, і вони підуть, підуть, підуть. Все добре. Зараз забираємо цю свиноматку. Вона одна із усіх розливає воду, бачите, під себе. Набирає в рот і пускає туди на бетон. Не знаю, зачем вона так робить, или жарко їй, или що. Ну, нравиться їй так. Зараз будемо її забирати відсюди і вводити у вольний вигул. Уже на свободу з чистою совістю піде. І також я ще хочу зараз, е, ну не зараз прям, перегнати е, анфісим виводом що ми важили 101 кілограм получився в 4 місяці. Анфісин виводок поділити е, пополам. Тобто До аматора кинуть 3 штуки, 3 3 кабанчика, а свинок оставить тут. А кабанчики відібрати зібрати тут. І я думаю, буде нормально. Тут вийде 4 і там з аматором в місті теж 4. Аматора будемо оставляти. Придумали ми його обирати. Вчора приходив від врач. Вроді би признаків ніяких нього немає, що що боліє, оставив його. Він такий грайливий. Зараз я до нього зайду подивитися. Іди сюди. Дядя Аматор, іди сюди. Дядя Аматор, іди сюди. Ну сейчас кусать, зачем? Зачем кусать? Давай по твоему любимому месту парень. А тут йому дуже нравиться, як його гладять, а тут. Ай, хороший. ти такий хороший парень. Рама, рама, рама. Бачите, ну куди його кастрюють? Він, ну, я думаю, вже зараз місяць-два буде вже покривати свиноматок молодих. Петренів. Київлянку покрив, да? Київлянку покрив. Ну, от ви не піднімеш. Та тоже кілограм сто ще. Так, Амі. Він такий нежний, його це почухаєш, що він вже покраснів. Нежний страшний. Я не знаю, як він буде свиноматом крить. Ось, я його почухав, вже красний. Неженка. Тебе треба було назвати Неженка, а не Амата. Іди сюди. О, бачите, почухав, все. Покраснів ви, розкраснівся, розпереживався. Да? Аматор. Так, нельзя. До тебе прийдуть гості, наведеш порядок. февралі, в середині февраля переведемо Анфісу в цю установку. Ну, Тож, оберемо його і переведемо сюди Анфіску. А обіцянку після отього порося покриваємо і може тут, ну я покриваю в свободній клітці, вони тоді лучше загулюють. Обіцянку посадимо десь віддільно. А де їх тут буде? А, тут нас нікого не буде, так? Ми їх поділимо там, так? Да? Да. поділимо там, а ця клітка свободна, обіцяна сюди. Ну і так міняємо їх по можливості. Все. Вон ті вже привикли. Зараз ті почнуть битися дві, а потім успокоїться на другий день. Уже це все пройдені етапи. Уже де попало понавалювали. Вони зараз перший день у них безпорядок, типа тут буде, а потім порядок. Воно так завжди. На свободі. Та, звісно, хорошо, да? Просто сидіть там. Може та вредно не так буде кричати. Барашка. Такі якісь високі, длинні, да? Якісь необичні. Вот даже взять нашу эту Анфису, мою любышку. Она маленькая, плотно, широкая, как сбыта, а ці високі і длинні. Вони длиннее, чем вона, да? Так і то представ, це ж молодежь, а то вже другий год чи два года. Зараз вже мені починається е, такий період, що ески мені нравляться. Раніше я їх щось Ну не нравились вони мені, тому що вони дуже кричали. Ну такі крикливі дуже. Зараз все більше і більше вони успокаюються. Може, що виростають. Ну, глянемо, що воно буде, які будуть, що дасть Бог поросята. І у вас будуть поросята купите, і у нас поросята будуть. А так, бігає, бігає, скакає. сетку я использую для перевода тих. Э, е, Анфісами клітку использую, щоб перевести їх, поділити. І всю клітку винесу, вона мені не треба. А так взагалі я ставлю для перегонів такі перегородочки, що в мене стоять поросята. І поставив, перегнав, як мені треба. Ну коли я сам. Ну зараз я вже все время з помощницею возлюбленою. А так як сам був, ставив отакі от, ну, а це винесемо вже поки не треба. Так що такі діла, друзі. Ну що, я буду заниматься, мне надо сделать два корыта, туда и туда корыта по крайним клеткам. И поделить поросят. Ну це вже не так быстро. Поэтому всем спасибо за внимание. Е, які вопроси? По ножам Трамантіно, хто там додивився, вийде на цій неділі ролик з Андрюхою, з ножами, закажете, купите, кому там треба, подивитесь, подивитесь його е, в тестуванні, подивитесь його при самої розділці м'яса. Тобто все це ви подивитесь, ми не так, що голословно, ну ось хороший нож. Ми цей нож вам ще й покажемо. Поэтому це все буде на цій неділі. Всім спасибо за внимание і всім пока.